No, no, no, I want no, I want no, I want no, I want no. Yeah, yeah. Rồi, rồi, rồi. No. Nó chưa, nó mà chưa phải. Oh, nice. Mẹ mà lâu cơ rồi. Wow, nó tao này liếm này, hết này để thề bị mẹ là. Oh! Lâu này ai hết show rồi. Wow! Mất đi. thế nào mày Window property. Ano ko lulu ah. Ah, tako tako yan. I got supplies. Yuwa yuwa yuwa. Ano ba siya? Ladiya ko na no lah. ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ Watch out! ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့ကုန်ဖို့တော့ပဲကျွန်တော်လည်းတက်နေထည့်နေလိုက်ပါတော့ပါတော့ကွာအီရန်ရအဲ့ဒီဖေးဒီမိုင်းကြောက်ပြီ要耶！哎呀，哎，大家来要耶！十三的哎，啊，鲁莽哇，哎，搞多一下，是干嘛的？ ကျွဲကျွဲဘယ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါလာရင်မြောက်ကကျွဲငါမင်းမပြောကြငါမင်းမကြပိုက်မှာနော်အဲ့မဲ့ရှစ်သားကောက်သွားဘယ်သူလို့ဒီပါဒီပါဒီပါဘရိုအဲလီယိုလီယိုလီယိုတောက်ကပြောင်းနေပြီဒီပဲရအေးရလို့ပြောအေးရလို့ပြောမင်းတော့အပေါ်ကြီးရောနော်ဒါတော့ပြန်ကြပြန်ကြတော့လေးအလားသိနေတတ်တော့လေးအလားသိနေလေးကိုဒီတော့လာသိနေတယ်လေးအလားသိနေနော်တော့လေးအလားသိနေနော်တော်တော်များများနေ ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရရရရရကိုမဲကိုမဲကိုမဲကိုမဲအဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဘို့ဟုတ်လားလူလားလူလားဒီဒီနဲ့ကျွန်တော်ဟိုသွားမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုအိုင်းနေနော် UMB UMB ရရရရရပါဗျာတို့တို့တို့ UMB နဲ့ထိုးအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့ချုံဆိုင်ငိမ့်လားအားရအားရအားရ boy boy boy boy လင်းတော့လင်းတော့လင်းတော့ကျွန်တော်မကျွန်တော်ဟိုလာလို့ရကျွန်တော်ဟိုလာလို့ရ ကျွန်တော် solo game ကျွန်တော် solo game ဖိုးနဲ့နော်အာဖိုးနဲ့အေးအလာလေးရတာပဲအဲ့မှာအလာလေးရတာဟလားဘောဘောလေးပေးလို့ရတယ်နော် challenge ရှိတယ်ကျေးဇူးပဲကိုလေးမို့လေးစားတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့တယ်ရအောင်မေဘာလို့နေရလဲလာမေးမကင်းနေကျွန်တော်လမ်းပြနေမနေမေဒီလိုနေပါဒီမနေမေဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလာဒီလာဒီလာဒီလာ 来来，我来，伙伴，抱拽过来。来，你你慢慢，要不要不要不要。我我我，兄弟，嘛我嘛，谢谢。哎，都敲到，别别怕，别。Watch out！不能碰我。别拿我！别拿我！靠我嘛！靠我嘛！别碰我！Watch out！放点咖啡来咯。没事，来帮忙，没事。 အဖေလိုပေါ်ပြီးပြတာဒီဘက်ခုံမတော် location နေနေမတော်တယ်မတော်တယ်မတော်တယ်မတော်တယ်လီခဏလေးကောင်းတော့ကောင်းတော့မေလီရိုးတာလီရိုးတာလီရိုးတာလီရိုးတာလီရိုးတာလီရိုးတာလီရိုးတာလီရိုးတာကျွန်တော်ခဏလေးအတွေ့အကြုံကဟိုဟွာတော့ပဲကြည်နေတာအရန်တော့ပဲကြည်နေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်မမျိုးတက်တက်တက်တက်အဲ့ကောင်မမြင်အဲ့ကောင်မမြင်အဲ့အဲ့ဒီဘက်နဲ့မကြည့်ဘူးဟဲ့ဟာဒီမှာကွာအတန်ပေးတယ်မအတန်ပေးတယ်မနေဘူး Ya ya ya ya ya ya ya. Đây đây đây cái này cái này. Ờ. À, ta bây giờ mà mình nhiều quá nhiều. Ờ. À e e e e hai mà đúng không? Nó lên trên mình, nó lên trên mình, nó lên trên mình, nó dầu what the fuck. Đó đó này cho anh thử. Nó nhiều vậy, nó nhiều vậy, nó xuống rồi nó nhiều rồi. Ai, anh nhiều bom đi, anh nhiều bom đi. Chào vi đi về. Spy di mana ni? Spy di mana ni? Lalu Spy yang ni, Spy di mana? Di mana yang ni? Sama tu. Spy di mana? Spy di mana? Marked a location. Marked a location. Apa ini wah? No no no, aku no, aku no, aku no, aku no. I got supplies. Go go go, 古老古老，来来来来来，你你不要你不要你不要，多一刀，多一刀。古老的古老的，好点我的古老的。 ကျော်သွေးနေမျိုးကနာမျိုးကနာကိုကိုနေကိုအာတကားပိတ်နေရကွာကြီးနေရငါလူမနဲ့တကားပိတ်နေရလီယိုမရောက်ဘူးလီယိုရေပုံလိုက်ပါတော့အော်ငကောင်လုံးပါသွားတယ်ကွာအယူကြီးကအော်ခေါင်းနဲ့ထိထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒါဒီပေါ်မှာ 呀，叫变拉路远，然后离两家。呀呀呀呀！哦，俺老公那边呢，对不？你老公那边呢，对不？哎，对呀对呀。啊别了嘛？变了！别变了哎哎别了！我的变了啦！好的好的好的，叫别人别。no no no。哎，喂。 စစ်လာပြီစစ်လာပြီစစ်လာပြီအဲ့မကောမကောလို့ကောလာတယ်ပါပြီဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာကောပါဦး nice ဒါပဲတော့တော့မကျမယ်တော့မကျမယ်အော်ဒီကောင်တော့မကျမှာအဲ့ nice ဒါပဲ awesome ထလာထလာထလာထလာထလာရောဘယ်နှဖွဲ့တော့ဘယ်နှဖွဲ့တော့ဘယ်နှဖွဲ့တော့က thank you ဘယ်နှဖွဲ့တော့ရောတာကြီးရှယ်ကောင်းနေရှယ်ရိတ်ပေးနေရတာကြီးရှယ်လုပ်ပေးနေတာဘာသာလို့ရတာကြီးရှယ်လုပ်ပေးတာကြီးရှယ်လုပ်ပေးနေဟလားတာကြီး doing the best တာကြီး doing the best ပြန်လာမပြန်လာမတော့လီယိုလီယိုလီယိုတော့လာတော့လာဟဲ့ချောက်ပြီလားပေါ့ပါ okay ရောက်ပြီရောက်ပြီ okay okay ဟာဟုတ်ပြီရော bro လာရဒီဘရိုနဲ့အားရောင်မင်းကလေးတို့ bro နေရတာရောင်ကြောက်ကျွတ်နေတယ်ကျွတ်နေတယ်ကျွတ်နေတယ်ကျွတ်နေခိုက်တာကျန်ကျွတ်ချဲနေပြီကျွတ်ချဲနေပြီကျွတ်ချဲနေပြီကျွတ်အားချောင်းအဲ့လိုမို့တော့နေကောင်တွေမှကျွတ်ရလေးတိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကျန်သေးရနော်ကျန်သေးရဘယ်နာတူဘယ်နာတူဘယ်ရ bro ပြာအာလေးတို့ဒါပဲအိုးမမမမမမမမ 阿五身边呢，你边嘛。里边嘛，里边嘛，里边嘛，里边嘛，别炸，别炸。来来来。no。看哪个人，看哪个人。阿我拜，阿五拜，阿五拜，阿五拜，阿五拜，阿五拜。喂，别挂，no。你爹妈。Mark the location. 啥？o n m a r h e location. 哎，你你你，把路导，兄弟，我大概用这边平台进来来了。 Aqua! ။ဆုံးမလေးကြီးဆုံးမလေးကြီးဆုံးမလေးကြီးပြပါသား။ဆုံးမလေးကြီးပါတော့ဆိုဟိုပြန်မကြတော့ကျွန်တော်ဟိုပြတော့ပုံတော့ပါ။အဲဘောင်းဘောင်းဘောင်းဘလို့ဘောင်းကြီးတော့အလူမကျွဲပေါ့ရိုက်အောင်မေးဖင်တော်အောင်လို့ Watch out. 这个那会你这个那会你呀，咦嘛。 ကောင်မြင်စားနေတယ်အကြီးကြီးရေလို့အားရတယ် okay ပါဗျာပြေးပြေးမယ်ပြစ်မလားပြစ်မယ်လေလူသွားခဲ့တာဘယ်နားမှာဘယ်နားမှာဘယ်နားမှာအိမ်ကိုရောက်သွား mark the location တော့တော့ရေလို့လေဒီလူကြောထောက်မကြောထောက်မနေနေနေနေနေနာနာနာနာဟိုးလုံနေရဟက်ရှော့လေကွာငါတက်53မိနစ်ရေ55ရေအခု56 AWS မှတ်လိုက်ပြီစိတ်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာခုမှပေါင်းမယ်ခုနမှအားလို့ပြစ်နေရတယ်။ပြောင်းရေးအပြင်ဘက်ကိုခုံချပြီးပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာဟက်ရှော့ကြီးသွားမယ်။မန်လေးမန်လေးအာလီဝါငါ့ကိုကန်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ရောင်းရေးသွေးကိုကြည့်အောင်ဟေးကြောက်ပြီပဲ။မမမကန်ထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါပဲပြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်လေကိုကိုအရင်ကျန်းတော်ပဲ။အာလူမဖန်ခဲ့။လွန်နေဝင်းကြော်ရေးဟိုင်းပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ။ဘောင်းလက်လိုက်တာပြားလေ။တိတ်လာလားဘူးမီကြီးလား။အလားလေးအလားလေးပဲလား။အလားလေးအလားလေးအလားလေး။ ချက်ချဲနေတာဂျိမ့်နေတာတာကီတော့အမြဲတမ်း on ပဲကိုမကိုမကိုမ Let's go Leo ဒီကျွန်တော်အေးနဲ့လိုက်ကြည့်ရနော်အေးစေးပဲဟုတ်တယ်အေးစေးပြလို့ဟုတ်ပါတက်ကန်နေနေတာဟုတ်ပါတက်ကန်နေနေတာကျွန်တော်မှာ coin ဝါရှိတယ်190ရှိတယ် coin နဲ့တော့ပေးထောက်ဝယ်လို့ရတယ်ခါခါတော့ခါခါလိုက်ခါခါလိုက်လားခါခါလိုက်ခါခါလိုက် nice shot လေ thank you ပါဗျာကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်အဘွား thank you အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ real လေးမနေ့ကနှိပ်ပေးကြအောင်နော်လက်မလေးပဲဖြစ်အသေးလေးပဲဖြစ်ကျွန်တော် real လေးကိုပြကြပါအောင်ခင်ဗျာဟောဆိုတော့မှကျွန်တော်မှလည်းညွန်ရင် Marked a location. ရှယ်ရတယ်ကျွန်တော် public လေးနဲ့ share တော့ပေးကြပါအောင်နော် public လေး share ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအော်ပါ thank you ဒီလိုကျွန်တော်အဲ့ပေါ်သွားလာအဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပေါ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ်တက်ချစ်ချစ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းတက်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းတက်ဖြည်းဖြည်းတက်ဒီနားမှာခဏရအောင်ဒီနားမှာခဏရအောင်ခုနဒီနားမှာအမားနဲ့ပြည့်နေတာရှိရနော်

3000ရောက်နေပြီနွား Thank you စက်တယောက်ကျန်ဘေးခဏခဏဘေးခဏကျွန်တော် level 3ဟဲမဲ့တော့ကောင်းအော်တော့ကြောက်လာလားအော်တော့ကြောက်အော်တော့မကြောက်ပါဘူး Oh nice မင်းအမားလောက်ကတော့ကွာတော့တနားရီ၄မိနစ်ခဏတည်းထည့်ပြီးမယ်ဟဲ့လားနော်မင်းအမားလောက်ကတော့ဟဲ့လားအကြည့် တေးလေးတက်တဲ့ဘောင်းဆိုတဲ့အတန်ပဲကြားတယ်ငါချီချီရောက်မလားကြီးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရှိရလားကျွန်တော်နာအန်မီငါလည်းပေါ့ဟမ်ဒီနောက်မှာဟုတ်တယ်အောက်မှာအများကြီးရောက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်နေရောက်နေအများကြီးရောက်နေအများကြီးရောက်အော်ဒီဘက်တွေမှာအများကြီးရောက်နေပဲရရကြော်ကြော်ကြည့်ပြတာကြော်ကြည့်ပြတာမရဘူး တဲ့တာကီကွာဘန်ကီကိုလိုက်ဆွဲအောင်ရှိုးလိုက်ဘန်ကီကိုလိုက်ဆွဲတဲ့တာကီကိုရှိုးသုံးသားတဲ့အေဦးကြီးမင်းတို့ကလည်းဆုံးပြမှာမင်းတို့ကဆုံးပြမှာပဲအဲ့ဒါဘယ်တော့မှအော်ထဲမှာထဲမှာတွေ့ easy easy easy easy တော့ဘန်ကီဘောလိုက်ဆွဲရတာသွားတယ်အေးကြီးနော်လာလာအပေါကြီးအပေါတယောက်ကြီးအပေါတယောက်ကြီးတေးဝိုင်းတေးဝိုင်းတေးဝိုင်းတေးဝိုင်းတေးဝိုင်းတေးဝိုင်းတေးဝိုင်းတေးဝိုင်းအပေါကြီးအပေါကြီးအပေါကြီးအပေါကြီးခုနကဘယ်နှမိနစ်ကျော်တနာကြီး၄မိနစ်လား၅မိနစ်လားဟင်အာ CW အကြီးအတိုင်းပြပါဘာလို့ရေးဖြစ်သွားပါမယ်ဆုံးတော့ပါမှာဆုံးတော့ပါအိုးရှိပါအေးရတော့တာရယ်နော်ဖုန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ဖုန်း MK နဲ့ MK နဲ့ခုနအမားကိုအမားနဲ့ငါလာချင်တာလေကောင်ဘယ်ရောက်သွားတာလားညီလေးလားပြတ်ဆော်ပြမယ်ကိုကြီးက哎呀！အော်နှစ်ချက်တော့မှန်နေမနောက်ဘူးလားထိသွားတော့တိရတိရတိရတိရဟောလေလုံနေ 消停嘛，消停嘛啦，别那么停嘛啦。哎那玩的啊，都别在来里利用你来招那歪路野是吧？那那咱们来来来，今天不斗牛了。今晚今晚没没。今晚没牛玩呀？来过，来来来来来。来来来来来。 có một là điêu có một điêu ơi trên này trên này trên này điêu trên này điêu go go go go go sao vậy là sao vậy là sao vậy là quát rồi quát rồi quát rồi quát rồi quát rồi quát rồi quát rồi bên đâu đâu đâu đâu đâu bên đâu mà bên đâu mà bên đâu mà đi mà Đấy, check là là là check ရှက်ပေါ်လာတာကြီးရေဘရိုမြက်မြက်ဝင်ပါရှက်ရပေါ်လဲဝိုင်းရနေပြီဆိုကြအဲ့လိုမဲ့ချစ်ကထားလိုက်ပါပြီခင်ဗျာကစ်ဒါဘတ်တက်ကုန်းကို ready ပဲ let's go ဟဲ့အားလုံးပါကျွန်တော်ဆွန်လေးကိုမရှက်ရင်ကျွန်တော် public လေးနဲ့ share လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်အသေးလေးလက်မလေးလည်းမနေရသေးနဲ့တွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ public လေးပတ်ချစ်ကူ share ပေးကြပါအောင်